Yeah, yeah. wow, Yo, house and dogs. Oh yeah. Gansky. Oh yeah. Uh oh. We met. Sorry, girl. Pagpasensyahan mo na. Di kasi ako marunong na kontento sa isa. Dahil gusto kong makarami. Mga dadali. Huwag mo kong sa